y a trois jours qui a dit oh, on aimerait beaucoup que vous veniez faire un signe sur la place Saint-Agma. On s'est dit mais oui, bien sûr, on n'osait pas, on voulait pas... Euh, voilà, alors donc euh, dès qu'on nous a demandé, on était très heureux parce qu'on pense que ce qui se passe sur cette place, ce qui se passe sur certaines places de Madrid, c'est très important. C'est-à-dire les, cris d'indignation et de cette demande de justice, qui est, qui est la demande du peuple grec, des citoyens grecs et celle des citoyens espagnols. Euh, euh, elle est, absolument notre demande. Et donc voilà, donc on voulait que la justice apparaisse sur cette place et vienne apporter sa, sa force Déjà, on a vu quelques manifestations pareilles euh, dans d'autres villes européennes et aussi à Paris. Est-ce que vous croyez qu'en France, il faut, faire euh, quelque chose pareil. Vous savez qu'il y a un tout petit mouvement qui commence, place de la Maxime, ils sont encore très peu nombreux. Moi, je pense qu'ils vont devenir bien très nombreux très vite, après l'été. Je pense que euh, la rentrée, je pense qu'il se produira à la Bastille ou sur les places de Paris la même chose qu'ici, parce que le sentiment, le sentiment de révolte est le même, le sentiment d'incompréhension, le fait que maintenant les gens commencent à comprendre euh, c'est les marchés financiers qui dirigent leur pays et plus leur gouvernement. Donc à votre avis, euh, il y a des revendications communes dans toute l'Europe, n'est-ce pas euh, Qui sont lesquelles Celles qui sont communes à tous, à, tous les pays. C'est la justice. les sacrifices, si sacrifices il y a, soient répartis équitablement. Que les milliards qui sont hors de Grèce rentrent ou soient euh, je dirais, euh, confisqués par les grec. je cite ça comme exemple. Il n'y a pas de justice en ce monde. On demande toujours des sur sur tout petit et les grands spéculent. Donc, c'est ça la société libérale actuelle. Et ça ne ça date pas si longtemps que ça finalement, hein. cette dérégulation, cet abandon de la souveraineté des États pour les marchés financiers date des années 70. Ça fait à peine 40 ans. On peut revenir en arrière, il faut revenir en arrière et c'est ça ce que disent les gens qui sont ici ou à Madrid ou bientôt en France. Vous savez qu'avec les traités de Lisbonne qui va être euh, mis en place dans deux ans, euh, l'Union européenne prend toute la souveraineté sur les, pays. Hein. Il n'y a plus de si, décision... Si c'était l'Union européenne, si c'était vraiment l'union de nos peuples, pourquoi pas hein, Un jour, ça sera pourquoi pas C'est pas l'Union Européenne qui prend le pouvoir, c'est les marchés qui prennent le pouvoir. Donc c'est ça qu'il faut. Et l'Europe est devenue un instrument des marchés, au lieu d'être un instrument de progrès de chacun des peuples et de solidarité entre les peuples. C'est pour, ça que, ça c'est si important ce qui se passe ici, la réflexion qui se passe ici. Parce qu'il ne s'agit pas ni d'être démagogique, ni d'être... voyez, il s'agit de comprendre surtout où sont les clés. Cette dette, par exemple, cette fameuse dette, très bien. qui a pris cet argent qui a, qui a pris cet argent Où est le trou Il y a un trou dans la caisse, très bien. Où est-il Qui en a profité C'est à eux qu'il faut demander les sacrifices, C'est pas aux retraités ou aux petits fonctionnaires. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout et ça, je pense que c'est commun à toute l'Europe. Et d'ailleurs, les Islandais l'ont bien dit, les, Espagnols le disent, les Français commencent à le dire, même avec les, manifestations contre la réforme des retraites. Ça a été un mouvement énorme, énorme. Et euh, bon, maintenant, il faut espérer qu'en mai 2012, euh, nous avons un autre gouvernement chez nous, parce que autrement, il y aura quelque chose de très violent. Une dernière question, s'il vous plaît croirais hein. qu'aujourd'hui, qu de nos jours, euh, les artistes, les, penseurs concerts sont un peu muets dans cette situation, qui, sont, qui, qui n'expriment pas une opinion sur tout ça. Je pense qu'ils sont, ils sont vraiment beaucoup, beaucoup, pas tous, il y en a qui... En général, en général, je dirais.